поплыли. Сейчас будет мясо, ребят. Сколько градусов на улице? Короче, холодно. Короче, сейчас поймаю. <laughs> Давай на тебя уже люди смотрят. <laughs> Давай, закаленный тип. <laughs> Бля. Охуеть. Блять. Рус... Россия! Закаленный, блядь, кровь греет. Блядь. Давай рыбку сюда по резкому. Не, нихуя. Все, одевай. Заканчивай. Передай привет зрителям. Здорово.